दोस्तों हम्म। आप सोचो कि मैं आपको ऐसे क्यों देख रहा हूँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको डरा दिया ओह यार वो सब छोड़िए सॉरी अगर मैंने आपको डरा दिया अच्छा दोस्तों ये बताइए अगर हम लोग नॉलेज को लर्न करेंगे फन के साथ तो आ जाता है और ज्यादा मजा तो दोस्तों वही तो हम लोग यहाँ करने वाले हैं तो दोस्तों आप सोचो कि मैं कौन हूँ तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो हेलो दोस्तों welcome to the knowledge TV मैं हूं चैनल का होस्ट और आप लोगों का नया दोस्त रुद्र तो दोस्तों मैरी क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस है आज तो आ, क्या आ, तो हम लोग हर एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे दो टॉपिक लेंगे और वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर एक फैक्ट भी बताऊंगा जो होगा एक जिसका नाम होगा नॉलेज फैक्ट तो तो अब हम लोग बता मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टॉपिक में आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्या अ, एक नहीं पहले हम लोग चलेंगे नॉलेज के समुद्र के अंदर ओ ऑक्सीजन मास्क पहनने की क्या जरूरत है हम लोग नॉलेज के समुद्र में जा रहे हैं ना कि पा, ना कि पानी के समुद्र में तो चलिए चलते हैं ओके क्रिसमस ट्री तो हो गया आ, ओ दोस्तों तो क्रिसमस ट्री तो मैंने सजा दिया है लेकिन हम लोग हम लोग क्रिसमस ट्री को क्रिसमस पे सजाते हैं वो क्रिसमस शुरू कहाँ से हुआ क्या आपने कभी सोचा है तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि क्रिसमस कैसे शुरू हुआ दोस्तों हम लोगों को अगर जानना है कि क्रिसमस कैसे शुरू हुआ तो हम लोगों को जा, जाना होगा इसराइल में आज से 2000 साल पहले जब 1 एडी के अंदर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो भी जीसस क्राइस्ट की एग्जैक्ट डेट नहीं पता है सिर्फ ये पता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म वन एडी में हुआ था क्योंकि हम लोगों ने बीसी और है तो एक फेस्टिवल था जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता था उस समय में जो था फेस्टिवल ऑफ सेटलिनिया और यहाँ इस समय में हम लोग सेलिब्रेट करते थे ये pagans of Rome Saturn god के लिए जो एक रोमन एम्पर थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन वो uh, और वो पहले क्रिश्चियन uh, पहले क्रिश्चियन रोमन एम्पर थे और वो uh, मतलब कि वो पह, वो पहले क्रिश्चियन थे जो कि रोमन एम्पायर के किंग बने थे उन्होंने फैसला किया कि अब हम लोग फेस्टिवल ऑफ सैटनेलिया की जगह हम लोग मनाएंगे क्रिसमस 25 दिसंबर को और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्योंकि वो पहले क्रिश्चियन पहले क्रिश्चियन रोमन एम्पायर के राजा थे तो इसी की वजह से रोमन एम्पायर के राजा ने फैसला किया कि वो रखेंगे क्रिसमस को ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को यानी कि उसे मनाएंगे ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को लेकिन आज तक किसी को भी नहीं ये नहीं पता है कि जीसस क्राइस्ट की एग्जैक्ट डे बर्थ डेट क्या है फिर कुछ सालों के बाद 350 एडी के अंदर पोप जीसस ने ये फैसला किया कि अब हम लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हमेशा 25 दिसंबर को ही मनाएंगे तो ऐसे दोस्तों ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिसमस कैसे शुरू हुआ और आज भी मनाया जा रहा है तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज का नॉलेज फैक्ट दोस्तों आपको पता है ये कि जो क्रिसमस ट्री होता है वो पंद्रह सालों तक उगता रहता है उससे पहले कि वो बिके या फिर उस पर कुछ सजाया जाए क्योंकि वो सजाने के लायक नहीं होता पंद्रह सालों तक जब तक वो जब तक पंद्रह साल नहीं बीतते तब तक वो उस पर कुछ सजाया नहीं जा सकता या फिर उस उसको बेचा नहीं जा सकता क्योंकि वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ होता है तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है तो दोस्तों अब हम लोग अपने चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो है नहीं नहीं पहले हम लोग आगे आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे दोस्तों आप बता सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा हिंट दे देता हूँ वो क्रिसमस अगर उसके बिना क्रिसमस अधूरा रह जाता है और मैं उसकी तरफ पॉइंट भी कर रहा हूँ ये देखिए सही बोला आप दोस्तों आपने दोस्तों सेंटा क्लॉस हो क्रिसमस के बिना अधूरे होते हैं क्यों मैंने सही कहा ना दोस्तों जैसे कि आपको पता है सेंटा क्लॉस रियल में तो नहीं होते लेकिन ये ट्रेडिशन कहाँ से फैला मतलब कि ये सेंटा क्लॉस होते मतलब सेंटा क्लॉस क्रिसमस पर इमेजिनरी इंसान को कैसे हम लोगों ने कैसे वो उसकी स्टोरी क्या थी तो हाँ दोस्तों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक के अंदर यही बात करने वाले हैं कि सेंटा क्लॉज की स्टोरी क्या है आखिर कैसे सेंटा क्लॉज पॉपुलर हुआ और आज क्रिसमस सेंटा क्लॉज बिना क्रिसमस क्रिसमस सेंटा क्लॉज के बिना अधूरा होता है तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि सेंटा क्लॉज कैसे पॉपुलर हुआ दोस्तों एक हम लोग चलते हैं पीछे फिर से समय में पीछे चलते हैं 280 एडी में तो एक बहुत ही अच्छे साधु थे ये इंग्लिश में बोले तो मॉन्क्स और इनका जन्म 280 एडी में हुआ था और ये एक बड़े आदमी थे एक बड़े दिल के साथ और ये गरीब लोगों को अपने अपनी वेल्थ देते थे जिससे वो अप, अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाए तो इनका जन्म हुआ था मायरा में और अगर बोले तो आज के मॉडर्न टर्की के अंदर सेंट निकलस एक बहुत ज्यादा समझदार बच्चे थे उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी थी वो भी पांच साल की उम्र में सोच सकते हैं दोस्तों आप और फिर जब वो मर गए तो लोगों ने सोचना लोग सोचना शुरू कर दिया कि वो अभी भी उनके साथ रहते हैं और हर साल क्रिसमस पे बच्चों को गिफ्ट्स बांटते हैं और वो रहते हैं नॉर्थ पोल में और फिर लोग उन्हें बताने लगे सेंटा क्लॉस तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कि सेंटा क्लॉस का ट्रेडिशन पूरी दुनिया में फैला तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने हमारे आज के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी खत्म होता है तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय और हाँ दोस्तों जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर नहीं अभी तक किया है तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ लाइक और शेयर भी करना मत भूलना और ओ, तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे सेफ